I grew up around Sao Paulo, Brazil. When I was young, my older brother was playing a lot of games and I was watching with a chair at his side and he was teaching me. After some years, I started a routine like going to school at mornings. In afternoons, I helped my moms and dad work, fixing computers, installing programs. And at nights, I used to play. That was my hobby. And it changed from just hobby to being profession. It was in 2009 when NAC, FNX and my old teammates, they invited me to Fire Gamers. And I remember beating my beer, winning, gave me the confidence I needed, believe in myself. And after that, I was a different person. Fallen é o cara que surgiu assim do nada e explodiu assim, foi reconhecido muito rápido. Então acho que é, é algo assim que ele é um talento que ele tem que é que é absurdo. Ele estuda muito game, ele estuda, mas tem muita gente que faz tudo isso e não consegue fazer o que ele faz. Most of the players just play the game. He lives the game. Ele é um cara muito dedicado, ele sempre quer evoluir, para ele não tem nada que tá sempre 100%, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. I think the bigger goal in my life right now is to become a major champion. I want to have the same opportunities I have in US in Brazil and I'm gonna fight for it. É, alguém me falou uma vez que se eu quisesse me tornar um grande player, eu teria que usar o Fallen como modelo, como espelho. É, o que é nobre do Fallen, que é, ele é uma pessoa generosa. Ele não... é porque ele é meu adversário que, que ele não vai me dar um conselho, que ele não vai me ajudar. When it comes to moving to US, I think it's a question of opportunities. We don't have the same opportunities in Brazil. And if you want to become a champion, you need to play with the champions. It's impossible to be the best team in the world if I stood in Brazil. I miss my family really much. and I've never been so much time far away from them, but they really support me, so this is helping a lot. O Fallen, além dele ser um jogador extraordinário, tem projetos à parte He used to play Counter-Strike 1.6, and four years ago the scene was pretty dead he thought like, oh, what am I supposed to do to keep like kind of things going here in Brazil? So he would like give classes for people to get better at the game. They would pay for had this class. And with this money, he started building like uh, tournaments. Criou a Games Academy, pensando no futuro I remember when I started doing classes with people, it was such a great experience for them. I really felt proud of that and I wanted to make it bigger so I could talk to more people. I started with 15 students and nowadays I have 1,000 and a half. No Brasil, a Games Academy é muito importante porque ela ela tá fazendo o cenário girar. Ela está fazendo as pessoas acreditarem que elas podem um dia se tornar pro player. O CS é o que é hoje no Brasil graças a ele. Tem outras pessoas que também fazem as coisas, mas se não fosse ele, o CS não seria o que é. Então o cara é um ídolo no Brasil. Assim, todo time, se você for ver um, um dia que já chegou lá, ele tem, um, tem que ter alguém extraordinário. Alguém que fuja do, do comum ali. E esse time tem o Fallen,